Ուրեմն հաճախ հարցնում են ինչ է տարբերությունը սրա եւ սրա։ Okay, եկեք բացատրեմ։ Ուրեմն ասենք թե մենք ունենք i, որին ուզում ենք անենք i++, չէ՞։ i++-ը դա նույնն է, ինչպես որ i+ հավասար է 1, որը նույնն է, ինչպես որ մենք i հավասար է i+1, չէ՞։ Այս երեքն էլ նույնն են։ Հիմա բայց ինչ է տարբերությունը։ Բայց մենք նաև կարող ենք անենք ուրեմն ++ i, Այսպես։ Հիմա, եթե մենք անենք i++ ու alert անենք ստեղ, i-ի արժեքը, մենք կստանանք 1։ Ահա, խնդրեմ 1։ Եթե մենք անենք plus i եւ alert անենք i-ը, նորից կստանանք 1։ Բա ի՞նչ է տարբերությունը։ Իրականում տարբերությունը նախ այս մեկը շատ քիչ է օգտագործվում, բայց տարբերությունը շատ փոքրիկ է։ Նայեք ստեղ։ Եթե ես ուզենամ վերագրեմ x-ի մեջ i++ x-ի արժեքը ինչ է։ Դա է ամբողջ հարցը։ Ուրեմն տարբերությունը plus i եւ i++-ի նա է, որ i++-ը սկզբից պահպանում է իր արժեքը, հետո նոր է ստանում այդ +1-ը։ Այսինքն, եթե մենք վերագրենք x-ը i++-ին, մենք վերագրում ենք i-ի արժեքը, որտեղ ինքը սկզբից i-ն է ընդունում, հետո նոր է ++ արվում։ Հետևաբար մենք ուրեմն x-ը կունենանք 0։ Իսկ եթե մենք ստեղ անենք plus plus i, plus plus i այսպես, Սա նշանակում է ինքը նախ եւ առաջ i-ը ուրեմն մեծացնում է, որպես այսինքն դարձնում է 1, հետո նոր իր արժեքը ուրեմն օգտագործվում է, հա, օրինակ այս այս параգայում մտնում է այս x-ի մեջ եւ այսպես աշխատացնում ենք, ստանում ենք 1։ Իրականում այսպիսի գործողություն գրեթե երբեք չի արվում, պլյուս-պլյուս սկզբից պլյուս-պլյուս անելը լրիվ անիմաստ է հետևաբար, հենց ու ես ձեր ուղակի կարաչակեի, որ միշտ անեք i++, որպեսի այդ խնդիրը չունենաք։ Այդքան բան, նենց որ հիմիկվանից ուղակի արեք i++ կամ i-, եթե պետք է, minus-minus i կամ plus-plus i-ը մի տեսակ թիծիզությունը, որը շատ մարդկանց ուղակի, երբ որ կարդում են ձեր կոդը, խճճում է։ Ուզում են հասկանալ մի րոպե, բայց ինչի արեց պլյուս պլյուս i, քանզի i++ պլյուս պլյուս կարող է ինչ որ յուրահատուկ ինչ որ բան է անում կոդի մեջ, որ այդ նյուանսը, այդ փոքր տարբերությունը պետք է գալիս։ Հենց որ մի օգտագործեք, պետք չի, օգտագործեք i++ կամ i-։ Կա բան, շնորհակալություն, հաջողություն ձեզ։